Y si me buscas, estoy en el club Con un culo al lado, un me bota el ron Te perreo sin ser boys Yo bebo el ron que sabe dulce como candy si tipo está buena y todo eso no es plástico Rubia buena tapa pa' mí como de Barbie No se pone pa' cualquiera, cualquiera no es party No bebe ron, ella bebe vino aunque no le importa la cosa Sabe que no es una santa, ni yo lo soy a ver lo que pasa hoy. Ella siempre en guardia, en alerta como Floyd. Del money siempre en alta, ella sabe cómo voy. Le gusta de la mata, le gusta el reto Y siempre a mí me engaña, ella es mago como Po. Y si me calla donde tono pa' que baile. Y cuando lo quiera hacer ella dice Kyle Y si me busca estoy en el club con un culo los boys. Y si me buscas, estoy en el club con un culala, un esbol, 3 AM, bote el ron, te perreo sin ser rude boys. Y si me buscas, estoy en el club